السلام عليكم بهذا الفيديو راح اشرح لكم كيفية تنزيل تطبيق واي في الايفون طبعا شباب طريقة كلش سهلة وتابع الفيديو للنهاية السلام عليكم متابعين قناة علمني اكثر لشروحات التكنولوجيا بهذا الفيديو راح اشرح لكم كيفية تحميل تطبيق واي في الايفون قبل ما ابدأ شباب حط like فيديو واشترك بالقناة فعل الجرس حتى استمر وياكم ومشاهدة ممتعة اول شي ندخل في تطبيق App Store وبعدين اضغط هنا اضغط هنا وبعدين اضغط على اسمك او على حسابك وبعدين طبعا شباب خليني اسويها Face ID اضغط على country أو country أو region المنطقة أو اللغة وبعدين اضغط change country أوكي اختار الإمارات اختار الإمارات okay. اوكي يا شباب وبعدين اضغط أجري وبعدين أضغط على أجري ومرة ثانية أضغط على أجري وبعدين أضغط وبعدين أضغط على نان وبعدين اكتب هاي المعلومات إيه، طبعا شباب مو شرط معلوماتي يكون صحيح مئة بالمئة عادي أي شي تكتب عادي ماكو أي مشكلة تمام يا شباب طبعا شباب مثل ما قلت لكم مو شرط يكون معلومات صحيحة مئة بالمئة بعدما كتبت كل شي مع كل المعلومات تضغط على next أو التالي باللغة العربية بعدين اضغط على done مثل ما تشوفون يسار الشاشة وارجع لل App Store واكتب كواي ومثل ما تشوفون شباب هذا هو تطبيق كواي تقدر هسه تنزل تطبيق او تحمل تطبيق في الايفون بهاي الطريقة راح تحمل تطبيق كواي في الايفون واتمنى عجبكم شرح لا تنسى like فيديو واشتركوا بالقناة فعل الجرس حتى استمروا وياكم و طبعا شباب لا تنسى تابعني على انستغرام رابط لحسابي راح يكون في الوصف